Awa dugan sun. Mara da devi, devi jira sinje. Devi bokan devi. Mana أود يجرى يجرى وليدي والخير ما تما كذي أود يجرى سيدنا قرآن قشة هو توجد جوابنا أود يجرى ما رد ديبي أنت ديبي بول كانت ما لسه أود يجرى قب بعدين يجرى يوفر جنس بوتو أود يجرى وي أود يجرى أود بخر خو خو خو خو مالدي مالدي أود تعمل لي أود تعمل لي Oh, bukan itu itu. Ini rasa itu juga teh. Ini jauh bukan apa ini. Awas nanti dapat din ubutak dapat sabi mo kan ka Oh, naglo gitanan sa mo dito mo bravo ko tebak. Ano ba sindat? Ano ba di ko ita? Ayaw ko nila kami. Ore kami. Urban da go kamo. मैं ते चोर लगी रहा ना आगे देव में ايمان انا كيس خوف السنيجينا خليك ايمان انت شرفون انت شرفون مالي ابو الراسه <laughs> nasi timu kau nak. Punya mana dah makan timbel, akan ibat. Akan ibat, de ibat. Mahali akana watu umat. Na dame anatu jema na menda. Da. Oh. Oh. Dai dai dai. Ak oh, asis dai. Ai. Likit. Dai likit. Dai likit. Dai. Kok kok. Olimpiade, gandhe mundiya baita. Olimpiade dia. Ya. ಅವ ಜೊಲ್ಲೆನ್ ಮಾಲ್ ಮೈ ಹತ್ತರಿರೋ ಅಲ್ಕವಲ್ಲೆ ಸಿಬಿಲ ಜಿರ ಅರ್ಕ ಸನಸ ಉನ್ನಾನ ದಾಲ ಅರ್ಕ ಏನರ ದುವೆ ಇತ್ತು ಮಾಫಿನ್ ಬರ ಡಾಬ್ಬದ ಅವ ದುವೆ ಕೋಮ ತಿಂದೇವಾ ಹೌದು jar sukun wan ki hatin de bunjura wan barcan barca de wetan stau jula ini si wan Malah sanu da malah katemikan awra fudun ka bakan aw bil cefa de ra barca ki barca ki cefa de baka rain fulu ka bakan hai saran tanah yang kon bindo chana rara malak ka fulu padasa aw me da bal Aku aw rahatu padasa bindo chana mera parat malala करने आ रहा है का मन करने करना खाना चल रहे गुद्दी से नहीं तो कैसे जाना है इधर से खाना और उधर तुम्हें इधर वही का जा रहे वही का जा रहे वही का जा रहे वही जा रहे मगा जा रहे वही ना वही दफ्ती की यक्कन मत ये यार ወይ ሲላይን ጀለጨው ባደ ወይ ደፍቅር ይሁን ግልጉ ወይ ነራቦ ናብለን ቀብሉ ደፍቅር ይለቅያ ወይ ጃር አባራ ማሲ ሃቡ ዱዴ ወይ ገና ነው መጠቆ ገርጋሩ ጃር ዘሆነ ከነ ነው ጎዴ ማሊን ገርጋራ ገና hin ገርጋሩ ጃር ማና ገርጋሩ ገና ወይ ዳማ በከነ ላይ ናለፋስ ዘመ ጃር ዘሆ ገኑ ማው ዱሎት ማው ገርጋሩ ገና ገና ገርጋሩ ገና ነራሃፍ ሙ እንዴም ገና እንዴም ፍራይ